mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Bayan! Tinig ng Bayan! Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Islap sa adlaw, sa sayo sa tabon-tabon Masugunta ang kanta, maning kaliputan Hidayan-dayan ang sana, higmata nga kalanggaman Nga nanaga patulong sa pagsalog sa kahapon Ug sa dughan nga walay naglaylay Kasing-kasing nga way nagsaplay Oras sa uh, Pilipinas, uh, alas 5.12 ah, na sa bundag. Dayon kani sa inyong drumanon ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlaw nga Martes? Adab, Petsa 19 ng buwan sa Oktubre tuig 2021. Kinasitinig 43 sa Jan Andro Tabog maguban kita gikan na alas 5 hangtod alas 6 sa karong bundag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Igala sa mga laray sa atong balitang international karong buntaga. Usa ka pagtamyaw ha sa tanan nato mga kaigalaan karon ah, din ha, sa mga merkado publiko, lain-lain nga mga barangay ah, karong nagapaminaw. Mayo nga buntag ganinyo sa mga tuling sa ato nga balitang international karong buntaga. Masa giduagan pa sa nasod Singapore ang ilang travel restrictions. Tanan matud pa nga mga fully vaccinated nga musod didto sa ilang nasod gikan sa walo ka mga nasyon nga ilang gikonsidera nga gikilambigitan sa nasod sa Britain, na Canada, Denmark, France, Italy o Netherlands, sa lakip ng Spain o US. Ang paghahatagan na sa mas duwag nga restriction sa didtong dapita sa mga citizens nga musod didto sa ilang nasod. Sa umabot nga Nobyembre 15 patuman matod pa ang pagpaluag usab sa mga tawo gikan sa may South Korea. Subay sa nasambit nga polisiya, dili na mo pailawom sa quarantine ang fully vaccinated traveler sa basta magnegatibo lamang kini sa COVID-19 test bago ang ilang pagbiyahe. Gikan na yun usab ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong nga dili pwede nga magpabilin ang lockdown nga nasa ilang nasod tungod nga tumong nila nga makaboto sab ang normal nga sitwasyon alang sa ilang ginsakpan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5.14 na sa buntag. Sa mga dugang tudling sa atong tao karong buntag ha. Ibang himakakan karon sa nasod China ang report nga nagpadayon sila sa missile test nga nasa ilang nuclear capable hypersonic missile. Madugang Chinese Foreign Ministry spokesperson uh, Zhao Liejian nga nadubang uh, Hulyo dihang ilang ginpatigayon ang routine test sa ilang reusable aircraft uh, technology. Iya tataw sa banining ang spacecraft uh, o uh, dili missile ang uh, ilang ginpatigayunan sa pagbansay ditong dabida. Reaction gini sa China human milugwa ang report nga sila nagpatigayon og testing sa ilang hypersonic uh, missile ang hypersonic missile ang uh, adunay uh, kapasidad nga adunay uh, ginpaspason usab nga lisod ma-intercept nganha sa typical karon nga mga missile capability sa lain-laing mga nasod. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.14 ang atong oras dito sa nasod Myanmar. Gianunsyo karon sa militar sa junta direktiba sa militar ha dito sa nasod Myanmar. Ang pagpagawa sa nining kapin 5,000 ka mga taong ilang gikulong human ang walo ka nga nahitabong cope nga nagapa talsik o nagsipa sa civilian government niadtong buwan sa Pebrero. Gihimo ni Min Yung Liang ang nasambit nga anunsyo sa paghatag amnestia sa mga protesters. Human magdesisyon ang Association of Southeast Asian Nations sa Kon ASEAN ni adong adong Biyernes nga dili hilakip si Liang sa mga umaabot nga regional summit tungod sa pagpatigayon niining uh, ah, o pagpadagan niining military government o gasanitabong krisis ah, didto sa ilang nasod. Mato sa assistance sa Association for Political Prisoners na sa 7,300 ka mga tao ang kasamtangang anaa sa bay uh, o anaangan sa ilang mga selda Una nang gipalugwa dito sa may um, Myanmar uh, junta ang ana sa 2000 ka mga anti-COPA protesters sa uh, niadtong buwan sa Hulyo lagip na ang bibila ka mga journalist o kritiko sa military government. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:15 ang atong oras. Sa usa ka maayong buntag sa atong mga kaigsoonang mga mamumuo ha. Sa atong mga kaigsunan karong mga mag-uuma usa ka pagsaludo nga kaninyo ha. inuuna una ka mo og yaki coffee ha bago ka mo mubaktas nga nasa inyo nga mga kabukiran. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Samtang nga sa laing bahin miapil na karon ang Federal Bureau of Investigation nga nasa investigasyon na alang sa pagpapaspas sa pagbawi sa mga giya dagit nga US Christian missionaries dito sa Haiti. Matod sa FBI nga nangaylap na sila mga impormasyon na aron na ah, ginpaspasan pa ang ah, pagpalugwa sa naa sa 16 ka mga US missionaries ug usa ka Canadian missionary. Ang ah, Ohio-based Christian Aid Ministries Organization ang gidagit sa mga armadong kalalakian dito sa Haiti. Samtang uh, ang maong grupo gikan sa usa ka bahay ampunan kahinomdumang mitaas ang kaso sa pagpangdagit uh, human ang pagkamatay ni Haitian President Jovenil Moise. Wala yung tudling sa atong balitang international karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Gikabalakan na karon nga mutaas pa ang ihap sa mga namatay sa natabong pagbaha dito sa nasod India. Sa kasamtangan anana sa 26 ka mga tao ang namatay nga gikan bigitan sa lima ka mga bata. Samtang ah, daghan pa karon ang nagpabiling missing. Daghang kabalayan usab ang mga gianod sa baha ug daghang residente ang natrap. magida sa video ang mga basa passengers nga girescue human nga matabunan gini sa pagbaha. Gidagit usab sa baha ug landslide ang pipila ka mga panimay. Kana bunga kuno sa pipila ka adlaw nga pag-uwan didto sa Kerala, India gumigamit na ang mga rescue personnel sa helicopters araw na dali nga maluwas ang mga individual nga natrap tungod sa landslides. Alas 5.19, kadto ang langkob sa itong mga balitang international karong buntaga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Sa atong pagbalik higala, mga balitang nasunod atong ihatag kaninyo. Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng MAA Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule. Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan. Ano po yung maintenance po ninyo, sir? Sorpentina. So, eh, bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas, one, mas effective na. Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki, Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguang na apsay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Aplaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko, pakiramdam ko, gumagaan. Tapos hindi ako nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopiyaki, yummy! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras lukob kabuburan, 21 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! sa kapagtamyaw kang Lina kalaor kasipong dinhang dapita sa may uh, Saudi Arabia o sa may uh, Riyadh no? Saudi Arabia. Oo, gikan na usaba din na sa atong mga kahigalaan karon sa Matalam, Taguranaw, Marva o Sitio Marva, Taguranaw sa munisipyo sa Matalam. Alas 5.21 ang atong oras sa mga tuding sa atong balitang nasudnon karong buntaga. Masa mikunhod karon sa 0.57 ang reproduction rate sa coronavirus disease sa 2019 sa National Capital Region kon NCR. Ang reproduction rate ang nagapunting sa ihap sa mga taong pwedeng matapdan na nining maong balatian gikan sa usa ka tawo nga adunay kaso sa COVID-19. Sigon sa Octa Research Team, ang data nga napati ka karong adlaw ang mas ubos kini nga na sa mga napatig ni adubang nga milabay nga mga adlaw. Ang reproduction rate ah, ang ginakonsidera matod pa nga matawag ta low risk karong ah, adlaw ah, tungod sa mas ubos kini sa 0.60 COVID reproduction number sa NCR nga napatig niadtong adlaw nga Webes. Gawa sa niini gikan na sa Octa Research Team nga ang growth ah, rate uh, sa bagong COVID-19 cases ang miusos-usab sa 17% nga parehong uh, usama sa parehong uh, period kumpara niadtong nga milabay nga semana ang average uh, daily attack rate uh, kun adar o ihap sa mga bagong daily cases uh, per 100,000 ana alamang sa 11,000 o 11.87% gikan niadtong Oktubre 10 hangtod 16 samtang ang healthcare utilization rate sa karon ana sa 44% samtang ang ICU utilization ana sa 62% nga parehong napatigan ni adtong uh, adlaw ah, sa Webes. Alas 5.23 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Patay ang upat ka mga Chinese drug personality sa gigasang anti-drug ah, operation sa mga tinunan sa PDEA, PNP o AFP dito sa Punta Verde Subdivision, Barangay Pulong, kakutud dito sa may uh, ah, Angeles sa Pampanga alas sa ah, dias sa buntag kagahapon nga dawa matug ang pedaya Director General Wilkins Villanueva nan laban ang upat ka mga Chinese sa mga operatiba sa sa PNP Inungdan nga ni Balos ang mga otoridad na ilan ah, o ilan ni Villanueva mga namatay nga drug suspect nga sila Kaya Bing alias Kai 29 anyos gikan sa Yunching City. Shanki o usa ka Erbo Key alias sa Payat 34 anyos gikan sa Guangzhou City sa Fujian. Wang Gidong 43 sa anyos gikan sa Wuyun. Oga usa ka alias Janping Zhang 41 anyos nga parehong gikan gihapon sa probinsya sa Fujian. Matod kang PDEA spokesperson Derek Carion nga pulos mga armado sa libre 45 nga pistola mga suspect. O gananay mong paspas ang binailuay ah, sa mga bala atol sa mga operasyon. Nakuha ka na sa posisyon ang 38 ka kilo sa ginudahang shabu nga nagbalor sa abot 262 million 200,200. Ingon man ang ah, duruha ka mga cellphones o mga timbangan. Alas 5.23 ang ah, atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa mga dugang tudling sa atong balitang nasudnon karong buntaga. Ah. Kasado na ang ikawalo nga sunod nga si Manang oil price hike. Ang gool po daan niya. <laughs> Epektibo karong ah, adlaw. Alas 6 sa buntaga ipatuman sa Philippines Shell og Sea Oil Philippines ang 1.80 nga dugang sa presyo sa gasolina kada litro. 1.50 kada litro sa diesel o 1.30 sa kerosene. Inoon ang pagpatuman sa taas presyo sa clean na fuel magsugod pa alas 4.1 ah, sa hapon karong adlaw. Ah. Gawa sa kerosene nga ilan ang ipatuman karong buntag. Sigon sa DOE, anaa sa 17.85 kada litro ang kinatibuk ang taas sa presyo sa gasolina ning taknaa. 16.50 nga na sa diesel o 14.19 ah, nga na sa kerosene gikan niadtong Oktubre 12. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mm-mm. Paspas karon ang pagsutoy sa presyo sa krudo ha ah, nganhi sa atong ah, merkado. Alas 5.26 ang atong oras o lahing tudling sa atong balitang nasudnon karong buntaga. Ginatunan na karon uh, sa Comelega Bank ang panawagang palawigon ba ang registration period alang ah, sa mga Pilipinong uh, anaa sa ubang ah, nasod nga gustong makaboto karong eleksyon na 2022. Matod ang Comelec Chairperson uh, Sharifa Abbas nga pan, uh, panaghisgutan na nila ang posibilidad nga palawigon pa ang overseas registration karong uh, Miyerkules. Taliwala sa puspusang pagpangandam karon ah, sa 2022 national elections. Pwede matudbang makonsidera ang subling pag-abli sa registration sa mga dapit lamang sa abroad. Diin na nagtapok ang bagang ihaba sa mga Filipino. Una nang ni giapila ni Senator Amy Marcos nga ikonsidera ang apila sa mga OFWs o ah, seafarer nga dili makaabot nga na sa deadline uh, nga ipatuman gayod ang overseas registration extension tungod da usaba sa kalisdan na sa pagbiyahe didto depende kung asa sila nga nasod na narbaho. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.27 ang uh, atong oras kadong langkob sa atong mga balitang nasudnon karong buntagan. Nintak na atong ihatag ninyo ang taho alang sa atong panglawas hatod niya Tinig Dos Luloy Lusfa. Tinig Pangkalusugan! Tinig ng Bayan! Lagi po naming ipinapaunawa sa inyo na ang Yaki Herbal Capsule na isang food supplement ay hindi po nagagamit sa panahon ng emergency. Gusto po naming maging tapat po sa inyo. Pero malaki ang nagagawa ng Yaki Herbal Capsule upang hadlangan ang atake ng iba't ibang karamdaman dahil napapalakas nito ang immune system at resistensya. Ito makukuha ninyo kung regular kayong umiinom 3 times a day. Kaya sinasabi namin, pagka-emergency, kailangan talaga natin ng pang-emergency na gamot. Pag nakarecover tayo, back to herbal po tayo. Kaya kapag mayroon ka ng karamdaman, dapat maging maingat ka na sa iyong sarili. Laging sundin ang payo ng doktor, lalo na sa tamang oras ng pag-inom ng iyong gamot, ang pag-iwas sa mga bawal. Para mapabilis ang recovery, uminom ng Yaki Herbal Capsule araw-araw, 3 times a day. Wala po kasi itong problema. Kahit ano pa ang ibang gamot na iniinom mo, pwede mong isama ang Yaki Herbal Capsule. At least naman, maneutralize niya yung ibang mga iniinom po ninyo yung kailangan linisin. Kahit may iniinom ka pa na kahit ano pang inireseta ng doktor, okay lang yan. Basta sabayan mo ng pag-inom ng Yaki Herbal Capsule, mas magiging mabuti po ang inyuhang mga panglawas. Dahil sa sangkap nito ng mga mabibisang herbal plants na may kompletong nutrients, kaya mabilis po ang recovery. Nababawasan din ng Yaki Herbal Capsule ang masamang epekto ng synthetic medicine. Yun nga, yung sabi ko kanina, na at least kahit papaano, na, eh, nalilinis ka agad niya. Lalo na ang kidney at atay na siyang sumasala sa lahat ng mga uh, intake po natin o yung mga ipinapasok po natin sa ating katawan. Kaya ang Yaki Herbal Capsule na may kakayahan na ilabas ang mga toxins na sumisira sa ating internal organs, yun ang sinasabi namin na dapat 3 times a day iniinom po natin yan. Yun ang dahilan kung bakit gusto po namin marinig sa inyo kung ano po ang masasabi ninyo sa programa natin. Nasubukan nyo na ba yung ipinang-iimbita namin ng mga produkto? Nasubukan nyo? Eh, ito po yung text line. 0928-6767031. Bukas po yan sa lahat ng panahon. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom gid niyo, Bilunga Gold. Anong Opo. nagatumar mo og Bilunga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayoma. Uh, so far sa akong observation is kanang nag-regular na ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Talakayang Pangsakahan Tinig ng Bayan. May buntag, sir. Ako di si Rubida. May pangutara lang ko sa akong mga tanom o unsay solusyon aning akong mga tanom nga mga para aning maison unsay imong ikatabang sa kuha. Daghang mananap dire mga bilaga, number one yun na dire. rat campaign ta. If ever, usual ana, kung maggawas ang rat infestation, kung padulong ta, kung taginit Mugawas na sila kaya wala naman na sila kaunon dito sa ilahang habitat. Kung mugawas na sila, peste na dahil na sila, tato ang rice and corn specifically. May zinc phosphide tayo nga libre ginabigay ng government. Concerted effort sa lahat ng mga farmers, mag-baiting tayo, mag campaign tayo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Nesmarie Espejo, ang City Agriculturist ng Kidapawan. Talakayang Pangsakahan, Tinig ng Bayan. Unsa ba kining organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa lakton, ang organic products healthy kini kay natural ang pagpatubo sa mga livestock ug ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock sa 3P Farm dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, ka-layer, native o free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasab sila ilamian nga organic chorizo o organic tocino o sa mga special nga okasyon. Pwede sa magpa-lechon o organic, lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamo palit o mga livestock breeders. Basta organic ang hikutan sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244 sa 3P Farm, Tanan Organically Grown. 3P Farm, naasa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Han, naon sa naman yung panahon ron, uy? Daghan ang nagkalisod tungod sa epekto sa pandemic. Apil pud kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta og kalisod. Kaya ang stress ra ba, mauka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, ah, oh. gitimplahan ti ka og okira oh, coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimo han. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning okira coffee han. Makapabaskog di ay. Korean Red Phoenix Ginseng ang nagunang sagol sa okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na han. Baskog na ko. Kana ba? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, 33 minutos human milabayang alas 5 sa punta. Ang kanayunan, tinig ng bayan. Araw natong pagkasayro ng mga panghitabo gikan sa lain lain mga probinsya din hang bahina sa Mindanao. Una natong pagkasayro ng mga panghitabo din hang dapita sa may uh, Palma din sa ah, Cotabato Province. Atong uh, ah, sayro ganap minagi kang tinig on sa June, Villa Soto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan patay ang isang matanda na tumatawid lamang sa daan matapos itong uh, nabangga ng isang motorsiklo na namaneho ng isang minor de edad bandang alas 6.30 e kamatanawa ng gabi sa National Highway, Block 7, Barangay Poblasyon 7, Midsaya, Potabato. Nakilala ang uh, biktima na isang nagngangalang Ernesto Subibi Jr., isang construction worker, walang asawa at uh, ah, 63 years old at residente ng nabanggit na lugar. Sa ating eksklusibong panayam sa mga kaanak ng biktima, kabababa lamang umano ni Subibi mula sa kabilang bahagi ng daan at uh, tumawid sa kalsada ng uh, naman ang isang trailer at uh, single motor. Dahil umano sa bilis ng motorsiklo ay nagbigay daan na lamang itong trailer at hindi na nga kaiwas ang uh, biktima sa tumbok to ng motor. Nagtamo ng iba't ibang sugat at mga bali sa buto ang uh, biktimang si Sidibe agad uh, dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit makalipas ng ilang oras ay nalagutan din ito na Samantala, nasa critical din kondisyon ang uh, minor de edad na driver ng uh, nakadesgrasyang motor at ang huling balita nga natin, ito ay nakakomatose sa isang hospital sa Davao City. Muli nagpaalala ang mga otoridad na bawal na bawal magmaneho ng uh, mga ganitong klaseng sasakyan ang mga minor de edad dahil uh, ang uh, wala silang lisensya at uh, maliban pa diyan ay uh, lubhang napakadelikado ngayon ng uh, sitwasyon when it comes to transportation dahil nga dito sa Midsayap, ito na yata ang may pinakamaraming single motorcycles dito sa buong P. Palma area. So yan ang latest mula dito sa amin sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villas Laguna. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.36 na. Daghang salamat kaubang June Villa Soto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Nadugang tuding sa atong mga balidang nga probinsyal ah, karong ah, buntaga gika na ah, sa may Misamis Oriental. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Nasibot sa Bureau of uh, Customs ang nasa 3 million peso nga kandidat sa illegal nga sibuyas ni adtong Oktubre 15 sa Mindanao Container Terminal port dito sa Tuguluan, na Misamis Oriental. Matog ang BOC 10 spokesperson Angelo Andrade, gikan China ang kargamento nga gideklara nga frozen malt og uh, tungod nga ilang nadawat ang alerto nga report mas uh, ilang gin padagayon ang inspeksyon o uh, mitambad ganila ang uh, bagang ihap sa Sibuyas matod kang Andrade nga padayon ng ilang investigasyon sa consignee sa maong kargamento nga naa sa South Road uh, Consumer Go Goods uh, Trading kahinumdumang nadto nga milabay nga buwan lamang usab na dispatsa nga naa sa 13.5 million nga smuggled nga sibuyas nga gikan usab sa nasod China. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.36 ang atong oras sa laing bayan dito sa may Davao Region. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ipamulta ang upat ka mga business establishments sa, sa Dahican Beach Resort dito sa Mati City sa Davao Oriental tungod gini sa kalapasan sa minimum health standards suma sa City Information Officer didtong ah, dapita nga mismong ang Mati Police ang maoy ah, nagpahibalo sa mga nangtungdan na nasayran sa Mati LGU nga usa sa mga establishmento nga shrimp party ang uh, ah, gipanag sa usa ka Johan Calderon ang nagpatigayon og grand opening niadtong adlahong uh, Sabado nagpost usab kini og video nga na-delete na nga ang mga parokyano naglingaw-lingaw sa jamming o sa pag-inom samtang nagtapok-tapok sa mga lamesa o guay mga sulob nga protective o protective ah, covering sa nganha sa nawong. Ang maong evento walay pagtugod sa Mati Incident ah, Management uh, Team nasuta usab sa Mati LGU nga wala kini business permit gikan nganha kanila laing tulo ka mga food stalls usab ang uh, ah, giisyuhan sa ticket sama sa Chendahan Food Court Frinali oga Josh uh, Snackhouse gumikan sa paglapas nini sa City Ordinance 427 kon uh, disiplina panahon sa pandemya ordinance giawhag usab uh, sa mga pamunuan sa LGU nga o nganha sa ilang katawhan nga mutamod gayod nganha sa minimum health protocols aron nga malikayan ang samang mga pinalidad tining ng kanayunan, tining ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.38 sa buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Ikan gyapon sa may Davao Region niabot na sa kapin na 68% sa target population sa Davao City nga 1.2 million ang nakadawat sa ilang unang dose sa COVID-19 na vaccine. Samtang ana usab sa kapin 57% sa target population alang sa herd immunity ang ah, fully vaccinated na Pinakadaghan ng ang gikan sa priority A4 kung essential workers ang nakadawat sa first dose og fully vaccinated na. Samtang misunod ang A3 kung persons with comorbidities, senior citizens kung A2, poor uh, population kung A5 o healthcare workers kung A1. Bisan pa man na naghan ang nagpabakuna dito sa Davao City giangkon sa COVID-19 Task Force spokesperson nga si Dr. Michelle uh, Schlosser nga nakabot uh, na nila ang uh, target nga 15,000 vaccinated individuals per day. Nagkadaiya nga uh, rason ang uh, hinungdan ini sama sa dili pag uh, sulpot usaba sa mga naka-schedule o uh, mga adunay uh, vaccine uh, preference. Gia uh, barugan usaba sa nasampit nga opisyal nga igo ang supply sa bakuna o uh, sakto raw sab ang uh, ihap sa mga vaccination hub apan uh, kining uh, ah, nakatakdang uh, dugangan o uh, magpatuman uh, usab sila og uh, incentivization alang ini gilaumang uh, sa di pa mahuman ang kasamtangang tuig o di kahabuan sa Pebrero tuig 2022 makabot na sa Davao City ang herd immunity tinig ng kanayunan tinig ng bayan alas 5:40 ang atong oras dugang tudling sa atong ah, mga taho karong ah, buntaga gikan sa may Sultan Kudarat tinig ng kanayunan Tinig ng Bayan. Panaad ko no nga nalansang gikan sa komunistang ah, grupo ang ugata sa pagtahan sa walo ka mga miyembro sa New People's Army kun NPA sa probinsya sa Sultan Kudarat. Ang ah, mga mitahan nga NPA gipangunahan ni Commander Abing ah, sa platoon na My Phone East Dumaga Far South Regional Command Dumaga Far South Mindanao Region. Mitahan ang mga rebelde dito sa Kalamansig uh, Sultan Kudarat pinaagi kang Mayor Rolando Garcia og 37th Infantry Battalion sa Philippine Army pinaagi sa ilang uh, ulo nga si Commanding Officer Lieutenant uh, ah, R, uh, Colonel Allen Van Estrera og uh, 602nd Brigade Commander Colonel Eduardo Gubat dala sa walo ka mga NPA ang ilang nganha sa ilang pagtahan ang uh, usa ka carbine rifle duha ka didosing uh, armas upat ka pistola, usa ka 9mm sub machine gun, magazine o mga bala na kadawat usab ang mga rebelde sa bugas og kasya assistance gikan sa LGU Kalamansig og uh, kini gitunol mismo sa ilang mayor ipailawom ang walo ka mga rebelde sa proseso sa pagpatuman sa programang Enhance Comprehensive Local Integration na Program kun ICLIP giaday gusab ni Colonel Gubat ang 37th Infantry Battalion o ang LGU Kalamansig sa maayo nga pagpatigayon sa pagtahan sa mga rebelde giawha gusab sa nasambit nga opisyal ang mga rebeldeng anaapas kabukiran nga mutahana nganha sa gobyerno aron mabago ang ilang kinabuhi. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Igan dito sa Maya South uh, Cotabato, giawhag hagaron sa General Santos City Health Office ang mga buntis nga magpabakuna aron maprotektahan ang kaugalingon og uh, ah, gisabak batok sa COVID-19. Gihimo ang pagbabakuna sa 50 ka mga buntis sa pagpanguna sa Johnson Obigaine Society sa Sarangani Bay Specialist Medical Center, ilawom sa Maternal and Children uh, Health Program sa Rotary Club of Greater Johnson. Ang ah, mga buntis ang ah, mahimo nga magpabakuna sa Rural Health Unit kun RHU o kaha mag-walk-in sa ilang mega vaccination sites dili ang nga ah, mabalaka mga buntis gumikan nga may mga pagtuon ang gihimo o luwas ang inahan o ang gisabak ni ining anak nga na sa pagdawat sa bakuna og inuman protection kini batok sa COVID-19 samtang ang wapa na bakunahan hangtod karon padayon pang giawhag nga magpabakuna aron padayon nga moubos ang kaso sa coronavirus sa didong dapita kay baluan nga sukad nga midaghan ang nagpabakuna miubos usab ang kaso sa COVID-19 didto sa Johnson abli ang mega vaccination site kun asa gadawat og walk-in nga magparehistro una dayon sila mabakunahan og abli kini sulod sa walo ka oras sa usa ka adlaw. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:43 ang uh, atong oras lahing tudling sa atong uh, balitang uh, probinsyal karong uh, buntaka. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Atong uh, daligyatan na pagbalik kining uh, Pipalma area. Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan. Osti siya karon ang singgit sa tulo ka mga pamilya. Kadtong uh, pamilya ba sa nakaplagan nga tulo ka mga patayng lawas sa dinha sa Maya area sa Alyosan. Diin na uh, unang nailhan mao ang biktimang si Darwin Pama Sabes, residente sa Barangay Poblasyon 1 sa Midsayap, Cotabato. Samtang uh, ang duruha sila ni uh, Mamuka na Kanlon na uh, Salanggao 31 anyos Minyog uh, Mulupyo sa Maya barangay poblasyon 3 sa uh, Midsaya pa Cotabato gigsoon ining si Romano Kanlon na Salanggao 27 anyo sa ulitaw mulupyo gyapon sa nasampit nga dapit. Mismo ang pamilya o ang mga kabanay ang miila sa mga patang lawa sa magsuon. Ang uh, turo, ang uh, tulo matod pa ang uh, asset kuno sa usa ka law enforcement unit sa gobyerno o gipatay sa ilang gipanaydan nga lawless group kay hinumduma nakaplagan ang mga patang lawa sa biktima nga parehong adunay uh, samad pinusilan sa ulo dito sa Purok J, Barangay Dwaling sa Alyosan, na Cotabato. Sa karon nagapadayon ang pagligid sa investigasyon sa Alyosan Municipal Police Station aron nga mapunting ang posibleng mga sospek. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Kadto ang langkob sa atong ah, mga balidang ah, probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik, mga balidang nasudnon atong ihatag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Oras sa Pilipinas, 46 minutos. Human milabayang alas 5 sa buntag. Inom na kamo ha sa Yaki Coffee aron na uh, bugtaw o kining abtik ang atong adlaw. Anyong haseyo, gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tumuhin ang tanggapang makakatulong sa iyo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming binipisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontak sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. real, real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbobo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Now Naunsa man ang bata, ganihara man na magsigighila. Giguto manggod ni ma, wala manggod ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng oleferasi. Dugay na ko nag-ingon nimo nga kanang oleferasi, daghan kaayo ang benepisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan og gatas sa inahan nga nagapadede. Maunang ingon ako nimo suwaye ang oleferasi. <laughs> Salamat sa oleferasi. Malipayo na si baby mapalik sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa alas 5.49, 11 minuto sa bago mo sangko ang alas 6 sa buntag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ini at nga atong yata ganin yung mga balita nga lokal karong buntag. Tinig ng bayan. Usa ka pagtamiyaw dai sa 14 na family din sa Mayamlang and uh, maayong buntag kay ah, Jandal ah, Mandabon uh, taga Karaga, Davao Oriental always nagapaminaw sa Joy FM o sa kamaayong nga bundag ha sa tanan natong mga kaigsunan na dinhang dapita sa may Davao Oriental. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dini sa lungsod sa Kinabawan abot sa 1,200 ka mga qualified residents ang nakabenepisyo sa duha ka adlaw nga Res Baskuna nga mobile vaccination initiative gini alang sa mga A4 priority group o gaingon man na mga walk-in clients o mga government employees sa madug Mayor Joseph Evangelista nga ang ah, programa na uh, adunay ah, titulo nga Res Baskuna di na nini ang mobile vaccination bus station nga nakaparking o nakapark nakapondo dinha sa may uh, gilid sa Davao Cotabato National Road o atbang din ha sa may St. Mary's Academy na himong able alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa, sa hapon ni niadtong adlaw Sabado ug Domingo ang naka-avail ah, ang mga ni-avail ah, sa nasampid nga programa ang ah, mga residente gikan sa lain-laing nga mga barangay diin nagadala lamang sila sa ilang mga QR code o ingon man kining COVID-19 o kining COVID-19 contact tracing system kon CCTS o gaingon man, alang sa mga persons with uh, comorbidities, uh, gikinahanglang nagbitbit lamang sila. Nini nga ilang mga medical certificates. Gi kanayon nga adunay tanta nga naka-install uh, gilid uh, sa maong boost din dito ginpatigayon ang screening. O gaingon man, kining monitoring ah, sa mga vaccinees o kining mga residenteng nahatagan sa maong vaccine samtang dito gin patigayon sud sa bus ang uh, inoculation o kining uh, pag-inject nganha sa maong uh, mga individual nga naghanyag sa on nga maoy dawat sa mao nga programa. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ini nga tagna atong uh, ipadungog kaninyo uh, ang uh, nanahimo nato nga pakiglambigid ah, uh, nga na sa barangay chairman sa Dato uh, Piang. Barangay Chairman sa Barangay Salama sa Banisila na North Cotabato. Diin uh, nagpadayag kini sa iyang pagpasalamat nganha sa Cotabato Electric Cooperative human nga makadawat og ah, libreng ah, pasuga ang uh, anaa sa 27 ka mga panimay dinha nga dapita sa sitio Bagong Buhay o Bagong Buhay sa ilang barangay. Ania si Dato Piang Bulig ang barangay chairman sa Salama dinha sa may uh, munisipyo sa Banisilan. Atong uh, paminawon ang iyang nanahimong reaksyon human nga madawat kining uh, programa gikan na sa Kotelco. So in this moment at time, so nagpapasalamat tayo dahil uh, sa sa tulong ng taga Kotelco ay nagkaroon na tayo ng uh, uh, ilaw So mayroon na silang mga investment konti-konti so sa sa sa sitio uh, Bagong Buhay. Naging sentro ba ng kaguluhan ang naturang sitio noon ka kaya medyo nahirapan ang mga uh, iba pa mga development projects na maka, makapasok dun sa area? Actually, wala, wala naman tayong uh, nakikita na naging problema. So siguro, uh, hindi lang siguro natutukan. But as of this moment, natutukan na natin. So nagpapasalamat tayo na yung mga tao sa Sityo Bagong Buhay, nagkaroon na sila ng uh, panibago. Tulad dati, wala talagang ilaw. So may base natin sa itong hall ng Barangay Salama. So dati-dati wala, wala rin tayong ilaw. So nahanapan din ng paraan. In this moment, actually hindi man makaya ng opisina na isabay-sabay. So ngayon, nandyan na sa bagong buhay yung ilaw. So probably hindi lang sa bagong buhay yung tinutukoy natin. As a whole of Barangay Salama, ang pangarap natin malagyan talaga ng lahat ng uh, ilaw para hindi magka-problema yung lahat constituent, lalo-lalo na sa sityo ng uh, Barangay Salama. Actually, itong uh, Barangay Salama, Pulo Kasityo, isa na ito sa sityo yung bagong buhay na nagkaroon ng ilaw ngayon. I don't know sir kung naitanong ninyo sa mga residente doon, kumusta ang, ang sitwasyon ng kanilang mga mag-aaral doon? Walang kuryente noon. Dati-dati, wala, wala silang kuryente and this moment nagkaroon na tayo ng uh, ilaw doon. Siguro malaki na yung pagkaibahan dahil meron na tayong mga, mga halimbawa makabili ng TV, marami na silang makikita kung ano yung mga dapat gawin na diyan mabase sa mga uh, advocacy ng uh, ah, kuan na yan, TV na yan. Ito pong mga taong to is makaka-access na, may kuryente na po. Ano po magiging malaking kontribusyon po nito dyan po sa level ninyo? Actually, ito, napakasaya namin, namin dito sa Barangay Salaman na nagkaroon kami ng uh, linya or uh, ilaw dyan sa sitio Bagong Buhay. Actually, itong Bagong Buhay, isa ito sa uh, malaking daanan na papuntang Carmen. Isa ito sa malaking tulong sa amin dahil itong sitio na ito, dati pa nagkaroon na sila ng demand na paano matulungan ng barangay itong uh, uh, sitio na ito. So as of this moment, nagpapasalamat kami sa barangay sa uh, sa, sa barangay na nandiyan kayo na kahit papaano nag uh, nakaalalay sa amin dito sa barangay Salama. Nagpapasalamat ako kay Ma'am ah, Jennifer sa kanyang mga kasamahan na nandito ngayon sa management ng Kutelco, lalong-lalo na kay uh, Sir Godofredo Homes. Pati sa lahat ng mga tao dito sa Sityo Bagong Buhay na nagkakaisa sila at nagtulong-tulungan. Magbigay kami ng assurance na itong uh, linya na ito ay nandyan kami sa ground upang magtingnan kung ano yung dapat pa namin may support sa sa opisina na ito sa Cotelco. Inyong nga nadunggan ang tingog ni uh, Barangay Chairman Dato Piang ah, Bulig ah, gikan din sa Barangay uh, Salama sa Banisilan o munisipyo sa Banisilan. Uh, kalambigid ta sa pagdawat og uh, kining uh, libre nga pasuga nga nasa anaas 27 ka mga panimalay dinhang nga dapita sa sitio Bagong Buhay no dinha sa ilang nga barangay samtang uh, gikan na usab niini ang uh, iyang pasalig nga sa pagprotekta nga sa mga pasilidad sa Kotelkong uh, Milatas dina sa ilang ah, barangay ah, tungod nga gikatakda ng ibalhin sa Kotelco ang ah, pagpupuog kining linyas kuryente gikan sa May Carmen substation paingon dinha sa nasampit nga uh, paingon dinha sa nasampit nga munisipyo dinis munisipyo sa Banisilan karo nga umaabot nga sunod semana tungod nga sa kasamtangan nagakuha og supply gikan sa First Bukidnon Electric Cooperative ang munisipyo sa Banisilan ug didto nagabayad ang Kotel Meralco ano gikan na sa mga konsumante uh, ah, nganha sa nasampit nga munisipyo og sa karon ibalhin na sila nganha sa main line o main grid nga gipanag sa Cotabato Electric Cooperative sunod semana. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:57 ang atong oras sa laing bahing padayon pang nagaligid karon ang investigasyon kalambigit sa paglutang patay sa usa ka residente dinha sa may barangay ah, Lona Norte sa makilala North sa Cotabato kana ang ah, gipasalig ah, sa ilang ah, officials kapulisan pinaagi kang Major Orfi o Major Orfi uh, Julian Uh, padaan pa silang nagakailap karon og uh, mga witnesses uh, alang sa pagpupo uh, og uh, duga nga detalye kanang bigit uh, sa pagkatawo og uh, ingon man posible nga motibo sa pagpanglutang uh, patay kang Emilio Layagon o sa ka Tapper dito nga dapuita nga giya lutang patay sa wa mailhi nga gunman nga kalit hinggutho dinha sa ilang ah, Pinoy anan gabi ni adtong adlaw nga Domingo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.58 na karong ah, buntag sa laing ah, bahin. Ah, Giya hatagag doot karon ang pagtataw sa Ginabawan City Government pinaagi kang Mayor Joseph Ivang Hilista ang posibilidad nga ibawal ang ah, mga o posibilidad nga ipatuman ang pagbawal nga sa publiko nga wa makadawat og vaccine o COVID-19 na vaccine nga na pagsud sa mga nga na pagsud sa mga pampublikong ah, dapit ah, dinhi sa Dakbayan o uh, ah, kini posible matod pang mapatuman sa oras nga makabot na sa syudad ang anaa sa 70% gikan na sa target na population ini nga mahataga na sa COVID-19 na vaccine. Sa karon na ah, gikan na yon na sa opisyal nga nagtaas na usab o gikan na yon sa opisyal o gingnuman subay sa datos sa City Information Office nga nagkataas na usab ang ah, interes sa mga individual gikan na sa nagkalain-laing ah, mga hugpong ang ah, nagdesisyon nga interesado na silang mudawat sa COVID-19 na vaccine human ang pipila ka buwan nga pag-alangan sa pagdawat nini tungod usaba matud pa sa dili hustong impormasyon nga ilang ah, nakuha o nadunggan didto sa nagkadaian nilang mga barangay. Samtang puspusan usab ang pagpatigayon sa local IATF nganha sa pagpahibalo o information dissemination sa nganha sa lain-laing mga barangay aron subling awhagon ang mga residente residenteng aduno pay ubos nga porsyento usab sa pagdawat sa bakuna Giya punting usaba sa nasampit nga opisyal nga ang mga dapit gikan bigitan kini no nganha sa mga pampublikong uh, terminal ingon man kining mga simbahan o uban pang uh, mga lugar diin uh, gikinahanglang makontrol ang pagsuda sa mga individual aron malikayan ang uh, pagtapot nini nga COVID-19 nganha sa usa ka tawo nga wa pa makadawat nini nga COVID-19 na vaccine hinungdan nga giawhag karon sa city government ang uh, mga individual nga wa pa mabakunahi nga nga gi, ginahanglang magparehistro nga na sa ilang barangay o uh, ah, ingon man uh, i-avail ang walk-in ah, program sa city government kung kini ilunsad na sa musunod pa nga mga adlaw. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ipunto alas 6 na ang atong oras wala kita igong oras sa pagpanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Musunod na si kaubang Loya Rosario. Oy, adlong Martes karon petsa 19 Happy birthday day kay Febi Alihaga. Oh, happy happy uh, birthday day ining uh, kuan pila na may edad ini niya. No, uh, din sa may uh, munisipyo sa um, lang North sa Cotabato. Dagang salamat ha sa inyong paguban. Ngani sa inyong uh, tulumanon, musunod na si Kaubang Loy Rosario at ang kauban nga rin si Kaubang Grace. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Manamilid ganinyo magaingon. Ang nagbakaban ng katawhan, may matawag dalungan sa manambuon nga kadilingban. Mayang buntag kanatong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.